Përshëndetje të gjithëve. 21 vjet më parë ne kishim një armik dhe një rrezik të vetëm. Por të bashkuar ne e arritëm lirinë. 21 vjet më pas, ju brezat e lirisë, nuk duhet të harroni se ishte shpirti liridashës i popullit tonë, udhëhequr nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe NATO-ja E udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i dhanë vulën të drejtës sonë. Sot, në njëzet e një vjetorin e fillimit të intervenimit të NATO-s, kujtoj me mirënjohje dhe falënderim të përjetshëm Aleancën Veriatlantike të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë ata që sot mendojnë se historia nis me ta dhe nuk ka jetë pa ta, e kanë gabim. Sot ne nuk duhet të lejojmë që urrejtja, përçarja dhe egot të na humbin rrugën e drejtë. Në ballafaqim me pandeminë, ne sot duhet të ishim më të bashkuar se kurrë më parë, njëjtë si në kohën e luftës për liri. Kjo tokë dhe kjo liri që kemi, ka një çmim të paguar me jetët e shumë njerëzve, por ka edhe një amanet për brezat e rinj. Andaj sot, 21 vjet më pas, përkujtojmë me përulje çdo sakrificë që është bërë për lirinë dhe shtetin tonë. Qytetarë të dashur, në këto ditë të vështira për të gjithë, kujdesuni për veten sa më shumë, rrini në shtëpi dhe ruajeni njëri-tjetrin. Do ta fitojmë edhe këtë luftë me armikun global të këtyre ditëve. Ju faleminderit.